Si marchó. Siempre te amaré. Siempre amaré. Nunca pararé. esperanza y amor. Pero yo no sé si está bien continuar. No sé qué hacer desde que él se marchó. Siempre te amaré, Siempre te amaré. nunca pararé.

out.